Bienvenidos a nuestro canal. El tema de hoy, tipos de rostro en maquillaje profesional. Cuando analizamos un rostro debemos establecer unos puntos de referencia que nos ayudarán a encontrar más fácilmente qué tipo de rostro es y así diseñar maquillajes con las debidas correcciones, puntos de luz, etc. Estos puntos de referencia son la mandíbula y los pómulos, la frente y el mentón. Partiendo de estos puntos encontramos los siguientes tipos de rostro. Ovalado, que es equilibrado, el redondo y cuadrado que pertenecen a los anchos o dilatados, el alargado y rectangular que pertenecen a los estrechos o retraídos y el triangular, triangular invertido y hexagonal que pertenecen a los mixtos. Hablemos ahora de cada uno. Rostro ovalado. Según los cánones griegos y por ende de la cultura occidental, es considerado el rostro más armónico y equilibrado. Este tipo de rostro se usa para corregir las otras tipologías, tratando de equilibrarlo siempre hacia formar un óvalo. Rostro redondo. Es un rostro en el que de frente se aprecia la forma de una circunferencia, por lo que el eje horizontal y vertical tienen casi la misma medida. Rostro cuadrado. Es un rostro dilatado, pero a diferencia del rostro redondo, este rostro tiene la mandíbula ensanchada y los contornos no son redondeados. Rostro alargado u oblongo. Es un rostro más largo que ancho. En muchos casos se caracteriza por una nariz larga, producto de la prevalencia del eje vertical. Rostro triangular forma de pera o trapecio. En este tipo de rostro, la zona superior, específicamente la zona de la frente, es más estrecha que la mandíbula. Rostro triangular invertido o forma de corazón. En este tipo de rostro lo que vemos es una frente ancha o relativamente normal con una mandíbula que cierra de forma muy estrecha. Y finalmente el rostro hexagonal o forma de diamante. En este tipo de rostros sobresalen los pómulos y la mandíbula, el mentón y la frente suelen ser muy estrechos. En nuestra caja de descripción podrás descargar una guía con las características y los esquemas de cada tipo de rostro. También te recomendamos nuestros videos sobre los esquemas de maquillaje para cada uno de ellos.